no, no, no, no. अरे एक्सक्यूज मी भाई साहब भाई साहब कौन सा गाना सुन रहे हैं आप क्या बात है लंद मैं भाई साहब अरे भाई साहब नेशनल टेलीविजन है आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लंद लंद फिर वही शब्द अरे लंद लगाने वाला लंदी वाला अच्छा रंग हाँ। <laughs> अरे भाई लंद रिपोर्टर हो तुम रंग रिपोर्टर एक बार लंद बोला One, two, three. Ah! Okay.